誰でも持っているみんなの心に持っている遥かな虫の過去から持っている人に誰でも隠れてるみんなの心に隠れてる無名の 闇を越えて超越人力だ孤独によってサマディによって主従によって 新宿妙天元老人天にた新宿妙天元老人無明の闇を越えて 真理の御霊再生朝原将校孫子孫子は原始仏典にも記載されている絶対の真理に到達するための修行によってさまざまな超越人力を身につけられましたそしてその神秘的な力によって宇宙の法則をはじめとする全ての事象に精通されるとともにその力を すべての魂の幸福のためにもお使いになっています超越世界ではそんな孫子の人間をはるかに超えたエピソードをご紹介いたします超越世界第1回は「扶養」これは孫子が最終下脱を目指して厳しい修行に打ち込んでいらっしゃった頃のお話です 空中を行く姿は空飛ぶ鳥のようであると古の仏典に記されている空中不要私自身この空中浮揚が単なる姫物語でなかったということを知ったのは7年半前のことであった。 それは脅威の一瞬だったそう私の体がなんと宙に浮いたのであるその時私はいつもの修行プログラムを終え瞑想に入っていたいつもと違う何かが違う 目を閉じているにもかかわらず額からまばゆいばかりの閃光が入ってきた頭頂部が熱くなったなんて暑さだ耐えられないしかしここでやめるわけにはいかない私は そう自分に言い聞かせたあ瞬間的に尾て骨から頭頂に向かって神秘のエネルギーが吹き上がったかと思うやいなやゴムまりのように体が跳ね出した そして最後に飛び上がった時私はなんと空中にとどまっていたのだこれこそ私の経験した最初の空中浮揚だったのだ 当時の私は下脱を目指して修行に打ち込んでいたグルを持たず一人で修行していたのでそれこそ試行錯誤の連続だっただからこの空中浮揚を経験した時自分の 修行に対する確信ができとても嬉しかったものだなぜならこれは経典上正しい修行によって身につく神通力とされていたからである。 超越世界第1回不要いかがでしたか指導者もなくたった一人で未知の世界を求めてご修行されていた孫子のお心がひしひしと伝わってくるエピソードでしたね孫子のように宗教上の指導者であるグルを持たずに最終下脱にまで到達された魂のことを 真理を勝ち取った者と書いて真理勝者と呼びますこのような魂は非常に稀にしかこの世に出現しませんそれほどグルを持たない修行というものは困難を極めることなのですしかしオウム真理教にはその真理勝者であられる孫子がグルとして存在し 私たちを導いてくださっていますそのため修行ステージを上げてゆくことが容易で確実なものとなっているのですあなたも孫子をグルとして仰ぎ神秘の世界を体験しながら心を成熟させていってみませんか